While some communities wait for donor funding to come to their rescue for any challenges, villagers in Kabuni Gokwe South have taken it upon themselves to repair Kabuni's small dam walls which were washed away by the rains. The dam is a source of livelihood in three words. It provides water for market gardening projects, household use as well as for animals drinking water. One of the villagers explains the importance of the dam to the local community. hanchi chinangwa chipa kuti tireke kuya kumenda kuzva akadhubuka dhamu resu tireke kukwanisa kuya kuma kuti tikungana dhamu ano kuzauzi kubereka nkambo ngimeenda hachisi area yesu area yesu yakamakuti komeenda pe saka meenda ngitiberesha meenda mudhamu ngamunyayo kusanganisha vanyama vesu mbitirerede ng'ombe nguruve ninzi zvonse zvinyuwa dhamu pamunyawo saka nchi chinangwa chesu chakuti tibereka dhamu ano For some, Kabuni small dam is also a source of drinking water, which puts the community at risk of contracting waterborne diseases. chinangwa chatakanga tiri kuita pano padhamu inhau yekuti tigadzire mvura yedu yatinoshandisa kumwa kuita madzimai kugadheni kushandisa kumunda uyezve nezvipfuwo zvedu government is an obligation to ensure access to safe and potable water in the district